第三种呢是 CTA，又叫做 CT 的动脉造影技术，是通过静脉去注射这种含碘的造影剂，然后快速的进行 CT 的一个薄层扫描，最后呢通过计算机的三维重建去初步反映我们颅内血管的一个基本情况。第四种检查叫做 DSA，又称为数字剪影血管造影，这是一种有创的血管检查，它是通过桡动脉或者股动脉穿刺。 通过动脉注射造影剂，然后进行动态的血管造影检查。因为 D S A 的创伤性比较大，所以说它一般不作为我们脑袋检查的初步筛查的一个选项。往往是因为 T C D 或者 C T A 等等检查发现了有问题，我们想要明确诊断这个病变的地方到底是怎样的一个情况，才进行 D S A 的检查。 所以，如果您像思思这样担心自己脑袋血管有问题，可以先从无创性的检查开始，譬如说从 T C 里开始检查自己颅内血管的情况。了解更多医学科普知识，请您关注我。哦。